Barbie? Sì? Che? Pensavo, quest'anno niente regaloni inutili come ranch di Barbie, piscina castello di Barbie, camper con vista a mare di Barbie. Ah no? Ken? E cosa vorresti, Ken? Una semplice mutanda, Barbie. Ecco, sì sì, andranno benone gli slip di Barbie. Oh, Ken, io lo penso da un po' e anche le mie amiche me lo ripetono da sempre. Sei proprio un gran figo, Ken. Uh, figo! Uh, lo so, Barbie,